kuntaase mwana gwe giwunye ate gwajja amagukolo kikyova kubaa kasajja andeese saketi kasajja era mbanyebanyene kasajja mbanyebanyene kasajja naye wabaaki mukazi maama mirundi emeka gye nkugambye akasajja ko keesonyiwe kakukyembadde ndiko wangamba omwana mwetaatawo omutuufu omwana muwonge n'amutwala kati hmm. omwana muwonge wamutwala laba ate kasajja wanfunkidde zikayagala mwana naye mukazi gwe otegera bulungi nyo naama omwana wangamba wani omwana wangamba mutwale wa taata womutuufu ekitegeeze wamwonge gye bamuwadde gye bamuzaalira ddala ewamwongera bayo taata wamwonge nga gyafa nga ngamba ntwale omwana omwana agabale mu bintu bya jjajjaawe kyekyampeseza muwongo omwana mwange namugambye omwana abeere nnaye ennaku ezo bbiri muwo nga amazize omwana wange ennaku nnya aŋŋamba bw ate simanyi agenda alabe ku basinga abe kijja kitya wenakadiya sigenda kusituka kukima mwana sezaalawo yafudde eh, yafudde saidi nawaayo omwana we eri bamuwa ebyobugagga ate era okimanyi yabadde aliro bifuna kubanga muwo nga akimanyi tyomwana nofuna ku mugabo gwa jjajjaawe jabatamuzaala tojagenda okufuna ebyobugagati ate nze namugamba yesibe ku mwana hmm. kyekindeesa mpe ku magezi totudde Situne kati ngenda kola njia. Soko mbuli. Eh. Omwana wa kasajja omwana wa muungu. Omwana ngenda mtu wale wa tata wo mutuzu. <laughs> Era wa vile no wa. Kaze wa bamu ngomira kunye bintu bye. Eri akasajja bisaula kwa kasajja mwana wange kino kigambirawo omwana mutwale wabo. Naye ngata abadde nyamba enkoze. Naye nakadi akyo bakoze okiraba. Kye kitufu. Okube mm. ebinyonyi ebi najjinja eri yonakuba ebyo limu bisatu bwobugaga babumuwadde omwana yafunye omugabo ne kati saagala muwonge kweyongera na mwana wange mwagala wano omwana genda omugje wabeerekera perekera eh? mbako nze tukyali awo nkyali ku lwakasagga dadi wajuni yangakubesimu hmm. omusajja nyambidde omwana omusajja nyambidde omwana mana gwe nga nfuna kino ekisajja kyo kyo kitegedde mpulira nga kyasajja kitujo olaba nga kijula kusitula lubuto <laughs> kyera mirenze tutuse mu ddwaliro tulazeewa mpuliraesajja kimpapetaiti ezaala nga nzaala era gwe nkumanyi okyamukamasiba buzibu mu kuzaala kikyo kimanyi naye obuzibu obugidde wewalo akitumala okuzaala mba n'omwana mpulira laba isima wakuba essimu isima mbeereddewo ku junia isima kyatakoledde junia nga tekiriiyo isima nga ngamba kati junia myaka musanga Misajja wetuwa mu ddwaliro lwaku gye tulina we yakoma tukyendemu kumpi adde olwataano. Mhm. Kati yisima mbeererawo. Otyo. Embeera ennyigamu awo. Ono kasagga yeefudde wewe era olwo ekyankoya kasagga. Embeera embeererawo nkoona essimu yisima atandika okunfaako mukama nno munnange watuleka eno n'omwana ng'otule nga mbuzi ate omwana ati. Mwana ki waliwo? Junior. Ate owa kasagga. Oh, ah. olwagasagga yooli juniya yoono omuto ow'emyaka omusanvu tukyali ku olwo ngaomusajja ngamba akima omwana wa mutwala bulaaya atwala atali wuwe owange nza tinze namugamba yesibe ku mwana yesibe ku mwanawaneeno namugamba omwana enakkiriza nti omwana kati obuzibu webujjidde tt osanga nyezaala osanga malaalo akakazi kesibye ku mutabani waako olinazaalawo tonyumiza zikwatira ne sente tonteeramu nnyezaala kamugambye banjogeredde nensirika kamugambye isima kati talina buzibu nkole ki ajje akebere omwana agamba okukwala omwana wenasalawo amagezi bagamba omwana wange wakumugugu wenzirawadda asagala genda obuzabuzenfaaagamba tekirina buzibu oba kutwala mwana antwalirako naye wajja obulwadde buviiridde tugenda mu dna nawe nange okole kyategwa kwagaza njagaza ki aina twala mwana yati no mwana amutwala tuwe webale nnyo nana gana jawa nagende eri eh kati embera wejidde nenvundira wempita eno kasagga ndeeta sakiri wansanga kudduuka egyo e misinge <laughs> kaakati eno abano ab'ebyomusaayi banzigyeko kane nyazaala simanyi lumbeokyayogera kunologera nakunola eh. naye ekiri ewange maama muliro bannange muliro nakadiya nina obuzibu nze gwolaba era osanze nzigalawo nga njagala ŋendeko eri ewa mukwano gwa muwe mhm. ku magezi gatya naye mutya lwaki ate ate bba wasuzi Bosuzi yakolaki? Eh, teyanfukira kizibi. Omusajja yanneesibako. Omusajja nanneesibako. Ngamba mama. Ebyali byalwali nawe. Nze nosaabi kunyumiza ebiwamba manyi nawe oyina olugambo. Totuula. Nali kugeereza wa. Gwe byogenza onjogerako bitono. Ebya Suzani mwabikolere naye mama nange unabimanya. Va ku olwo. Nambo osawukira. Omusajja. Mm. Bawa Suzani. Eh. Ate teyampa olubuto. mwatuuka neeyo nkutidde naye ngaoli muzibu ah, okimanyi osinga omutemu obutemu obadde ki osinga kati natemuddani awo njawulo ki era osse n'otuga n'oyongeradde n'otikako ejjaaadiya naawe rabayo embeera gye tuyiseemu ogimanyi yakuyiebyo byona byona twobadde bamukwano ebbanga lyo nabo nga teri agamba muntu wa munne kigambo embadde eh, eh. mubyange nga sirina buzibu mm. ate mubutuufusikyakwesiga nakatono yejja nakwetondera nolaga nti omusonyi kati nkugamba ebigambo bino bibiri kiki omusajja n'ettaka tebasonyiwa tonjagaliza omusajja n'ogenda ng'osimba amannyo nonno omusonyiye nati namusonyiye kuba nange namwagaliddemu owe vice versa yafuna olubuto nze owe yamuzaala namugaana toliyo tofumba ewowuwo va ne kwebyo yangulidde ennyumba wuwi ogiraba olwo ng'afaaki ate kisinga okunsanyusa eri mu mannya gange naye ekimutta eki musuzanya azaala bawala ng'olinti olubuto luyinza ba lwa mulenzi naye nange simanyi bwe nzaala omuwala nkola ntya musuzanya azaala bawala ekyo kituufu baana basatu bawala kati nzaza nasooka oleka wali nyagaddeko ku mukwano gwo nnyo n'amaanyi ogamba onjagala nnyo kikyoyinza okunkolera ekyenjawulo ennyo mu mikwano gyo kye wali okoledde nga tokyejjusa kati ng'atali suzani nga gwe eh, bwoba n'omuzimu wonna nga nsobola okukuyamba eh, eh. amazima nkuyamba bw'oba olina kyonjagalako nkikuwa mhm, mhm. ate oba nsobola okuyirawo omubiri mu buli mbeera yonna nkutegeera nakadya nga tuvudde wala yogera bogezi kyoyagala yogere kyenjagala sooka onsonyiwe nga sina kyogera nakusonyiye dda kuba kyoyagala nja kuyamba komba ku ttaka nga tonnakyogeramukwano gwange kakati nga wonsonyiye kanfugamire mu mbeera yonna yonna ate nawe tuwerabidde ebbanga Suzani musonyiwe naye akusonyiwe. Naye mbasaba munkolere ekintu kimu bantu. Kiki ati? Mwegatte ne Suzani. Otyo? Nkakati gwe waba n'ozaala otabika. Suzani w'abawala. Nzo mm. azaala abalenzi abeerere mundekere omusajja. Agwe oyina kasagga. Ngamba ono eyakugulidde ennyumba. Oli musi otategeera. Nakadi yagwe. Twamukanya okuva n'olwaleero mbwaggwe. Kiki yali. Ozungeno tebaza bwenze no neno n'obakasajja wuno neno ne wajjumiya. ate gyomanyira va ku musajja wange nze wuwo toddangamu okunonya ate beerawo beerawo